E, eh, bideontan egingo dugu problema hau e, eskatzen digute trapezio eskaleno bat jakina e, bere oinarria irurita e, mar milimetrokoa dela e, aurrean daukan e, CD aldea paraleloa hogeita sortzi milimetrokoa dela eta beste aldeak e, berrogei milimetrokoa eta hogeita milimetrokoa e, diela jakina e, bueno, e, problema hau egiteko, e, eh, triangeloazioa e, eh, erabili behar dugu. Nola? E, imaginatu ni A, D aldea mugitzen dudala D, C zuzenkia jarraituz. Baina, e, bere orientazioa mantenduko dut paraleloan. Hemen egin dut krokiz batean, e, eskema bat, hau azaltzeko. Beraz, hartzen baldin badet eskua eta karta eta DA norabidea hartzen baldin badet eta eramaten baldin badet paraleloa, hola, ze punturaino hemen triangelu bat sortuko da. Hola xe, gorriz marrastuta eh, marrastu dut triangelu horretako e, alde bat. Triangelu horretan e, bueno, ni badakizkit bere alde guztiak. Badakit alde hau 30rekoa izango dela C B aldea. Oinarrian geratzen dena izango izango dira eh 70 ken 28 mugitu dudalako de puntutik ze puntura bai goian, bai bean. Eta hemen gorrian dagona, berrogoi milimetroko izango da. Beraz, e, problema hau egiteko, egin behar eh, hau da, egin behar dudana. Vale? Asi erati. Eh, orain egingo dugu, beraz, edo zein lerro trazatuko dut, e, baina izango da momentuz lan egiteko lerroa, beraz, olako e, eh, lerro erabiliko dut. Eskuaira eta kartagoia erabiliko dut. Eta trazatuko dut e, eh, lerro horizontal bat, hori izango da oinarria. E, eh, Muturau a puntua izango da, jarriko diot izena, eta konpasarekin neurtuko det aldea erabiliko konpasa A zentro txat hartuko dut, irekiko dut konpasa zazpi zentimetrokin edo irugaita mar milimetrokin eta marka bat, arku bat trazatuko dut, jakiteko B aldea e, eh, non dago. Beraz, momentu honetan, eh, jarriko diot izena, hau izango da, B erpina, eta e, kokatuko dut C, nik badakit B puntutik C, hogeita mar milimetrora egongo dela. Beraz, B puntutik, hogeita mar milimetro distantzira dauden puntu guztiak, zirkunferentzia batean egongo dira, iru zentimetroko e, erradioarekin, eta leku geometriko hori trazatuko dut. Hemen egongo da C puntua. Baina zehaztu behar dut nun. Eta horretarako kokatuko dut puntu hau puntu hau egongo da B puntutik e, zazpi zentimetrora ken bi koma sortzi. Beraz, jakiteko hori zenbat den, babanoa apuntura, zentrotzat hartuko dut apuntua, eta bi koma zentimetro kenduko ditut e, A, B zuzenkian. Kenketa egiten nahi naiz momentu honetan. Vale. Ba, hemen geratzen dena, distantzia hau, lau koma bi zentimetro da egindako kenketa. Beraz, badakit, puntu horretatik, C puntua lau koma bi zentimetrora egongo dela. Beraz, berriro, arku bat trazatuko dut, puntua hau zentratzat hartuta, eta lauko, hauren galdu dut neurria berriro hartuko dut, lauko bi, hor dago, azken finean da B punturen joa distantzia, eta trazatzen dut. Bale. Orain jaba daukat kokatuta C puntua. C puntua hemen dago. Beraz, pixka bat krokiz dau, eh, krokizan daukana, krokizan daukadana, marrastuko dut hemen, lan egiteko lerrokin, hau ere gorriz trazatuko dut pixka bat konparatzeko, beraz, gorri trazatuko det hori, Hemen ikusten duzuena da, krokizan, dagona. Baditut A, A puntua, B puntua, C puntua, kokatu behar dut orain D puntua. Ba, D puntua kokatzeko, badakit A, B zuzenekiko paraleloa izango dela, beraz, eskuaira eta kartagoia erabiliz, trazatuko dut. orain aldatu behar dut kolorea, bai. Lan egiteko lerroa denez, hola, e, egingo dut. Egingo dut, A, B zuzenkiaren aurrean dagon e, eh, lerro paraleloa. C hemen dago eta D lerro hontan egongo da. Ze distantzira, ba, hemen bi aukera ditut, edo C puntutik hogeita sortzi milimetrora, edo A puntutik e, berrogei milimetrora. Artuko dut oinarritzat C, beraz, hartuko dut konpasa, C zentrotzat hartuko dut, eta hogeita sortzi milimetroko e, erradioarekin zirkunferentzia bat trazatuko dut. Hemen dago, 2,8 cm, eta arku hori trazatuko dut. Puntu hori, D izango da. Hemen badokat. Eta orain ba, noa ikustea, ea, ondo egina dagon, A, D distantzia, berrogei milimetrokoa izan behar du eta. Eaz, A hartzen, eta hartuko den neurria konpasarekin, hor dago. Momentu hontan ja D kokatua dago, beraz, geratzen zaidan bakarra, e, da A, kokatzea, hemen badaukat, ja egingo dut emaitza bezala, horregatik aldatuko diot kolorea. Zure kasuan mina biguña erabiliko duzu, eh? emaitza markatzeko. Noski, ondo baldin badago, d, zuzenkiaren neurria berrogei milimetokoa izango da. E, kasu honetan, markatzen egin emaitza, emaitza ba, e, eh, zehazteko goratu mina biguna erabili behar dugula eta gelditu behar ditugu zuzenkiak ba, ba, erpinetan ezin gara pasatu Bale, hau da, e, hau da eh, problema hau e, egiteko modu bat, edo zintzalantza baldin baduzue, galditu lasai, bale, asko.